Bom dia, pessoal. Bom dia, estudantes. Bom dia, professores, professoras que hoje ocupam as ruas do Distrito Federal para dar um recado muito importante a esse governo. A educação é fundamental. A educação é muito importante para nós e essa luta nos unifica na rua. Nós sabemos que não estamos no momento fácil. É um momento duro da história os setores mais atrasados, fundamentalistas do ponto de vista religioso, do ponto de vista punitivo, ultraliberais do ponto de vista econômico, eles se aliaram para atacar o Estado brasileiro, para esvaziar as políticas sociais, para atacar o nosso afeto, o nosso beijo, a nossa história, a nossa diversidade. Esses setores se unificaram e eles agora querem atacar a educação, porque a educação é transformadora. A educação é uma semente que muda a história. Foi entrando na Universidade de Brasília que eu tive a coragem de sair do armário, de assumir quem eu era, porque a educação é uma semente poderosa de transformação das nossas histórias, das nossas subjetividades. Eu tenho muito orgulho é o primeiro parlamentar LGBT assumido da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E eu queria dizer para vocês que o nosso mandato, o Gabinete 24, que eles não aceitam, mas o Gabinete 24 é nosso, também é um espaço de luta em defesa da educação brasileira. Não vai ter arrego, não vai ser fácil, vai ter resistência. E hoje nós vamos ocupar as ruas de todo o Brasil a educação. Viva a luta, viva a resistência de estudantes, professores.